トロスゲートの中心部へと向かったケントたちは激しい戦いの末ついに竜との待つデリトロス城の前にたどり着くその城門に貼られた強力なシールドを破らなければ城内に入ることはできないデリトロスゲートはデリトロスゲートの正体はデリトロス城よそうだ の門はシールドで守られているんだだがグラディオンは見事にシールドを解除デリドロス城内への突入に成功するのだったオルトリオンおう撃ちオルトリオンアタックモードグラディオンドリルモードシャリアットドリル できついにできたぞ覚悟するがいい結城健人これぞ我が分身にしてお前を滅ぼす究極のウェブナイト私のグラディオンだ誕生悪のウェブナイト 心配しないでマジカルステーションは僕らががっちり守るからリュウドとの決戦のためにしっかりと力を蓄えとけよケントんああどうしたのケント君いや別にあの時グラディオは門の仕掛けを解く方法を知っていたどうしてそんなことができたんだ まるで前にも一度開けたことがあったみたいに見ろあれはこれはデリトロス城の中心私のいる王の前続く扉だリュート歓迎の準備は整えてあるたっぷり楽しんでくれたまえ スモンスターあいつは前に倒したやつだぞデリトロスモンスターは私の命がある限り何度でも復活する10倍にも100倍にも強くなって何倍だろうと問題ではないお前ごと俺一人で十分だその通りこっちだって今までのドラゴンとナープ様じゃないってことを教えてやるぜ ざっとこんなもんだぜやったろ当然だよ当然いやまだだ見ろデリトロスモンスターがこんなにどうしたらいいのこんなら俺とグラディオンで蹴散らしてやるウェブダイブ

に任せて一刻も早く竜とデリトロスを倒すんだこんな奴ら俺が軽く片付けてやるぜじゃあ直樹翔さん俺たちを行かせるために分かったじゃあ直樹翔さんありがとういいとも思ったなケントああ絶対に勝とうぜ グラディオンデリトス城の中心部に突っ込むぞおっ グラディオンここは絶対に通さない がいるんだどうして教えてやろう結城健人これは私のグラディオン お前のグラディオンだと信じられないかならばその証拠を見せてやる <laughs> ウェブダイブグラディオン ナディオンにウェブダイブをどうだ結城健人これが究極にして最強のウェブナイト本物のグラディオンだ本物嘘を言うなふん嘘じゃない本物は強い方だ何をだったら俺とグラディオンの力を見せてやるグランバルカン何グラン どうした結城健と私は何もしていないぞならこれでどうだグランマグラムブレイクシュートどうだ 分かったろどちらが本物かということがお前のグラディオンなど話にならんのだよ何をで動けないんだ怯えているのさ 何お前の体が本能を訴えているんだとても勝ち目はない今すぐ逃げろと黙れ雑魚は雑魚らしく仲間を待てよ今のままじゃ歯応えがなさすぎて面白くない ここはよくできているだろう お前の記憶をもとに私が作った疑似空間だ疑似空間お前のことは全て知っている私は結城健人のコピーとして生まれたのだ俺のコピーお前と戦いながらデータを集め学びそして成長してきたより完璧な結城健人になるためにそして グラディオンにウェブダイブするために何を言っているんだお前なんかがグラディオンにウェブダイブできるもんかそうでもないさ私とグラディオンの付き合いはお前よりずっと長いそう同じ星で生まれた仲間のようなものだ仲間彼から何も聞いていないのかどういうことだ知りたければグラディオンに直接聞けばいい 完璧に結城健人をコピーしたはずの私がなぜグラディオンにウェブダイブできないの何が足りないのか随分悩んだよそして答えが出た実につまらない最低の答えだったなんだよその答えは私に足りないものそれは 何がおかしいそれは正義の心だ当たり前だそんなものがあっては私は私でなくなるだから私は結城健人になるのはやめた私は私のグラディオンを作ればいい 私の最も強い意志悪の心によって動くグラディオンを このダークグラディオンで私はお前たちを宇宙の全てを完全に消去する 2体もいるんだいやよく見て一方は違う黒いグラディオンだどういうことなのこいつはリュウドの作った悪のウェブナイトダークグラディオンだこいつは俺が倒すみんなは手を出さないでくれケントでも頼む1対1で決着をつけたいんだ分かったケント君 大丈夫かケントああどうした結城健人もう終わりか誰かの助けがないと力が出ないか答える余裕もないかいいだろう私がお前の力を引き出してやる 次は当てるぞ何をする竜と1対1の勝負に2人を巻き込む気かそれがどうした私は私のやりたいようにやるお前に戦士の誇りはないのか私は戦士ではない絶対の悪だ結城健人お前の力でこいつらを守ってみせろこの野郎ふざけやがって行こう ケント君とグラディオンを援護するんだやめろこいつは俺が倒す絶対に倒すんだほうすごいパワーだそれでいいそうでなくては面白くない それでこそ我がダークグラディオン誕生の生贄にふさわしいダークブレイド許さないぞ偽物なんか作ってグラディオンをバカにしたお前だけは葵ちゃんたちまで戦いに巻き込んだお前だけは絶対に絶対に許さない トだもっと力を引き出すお前の正義の力とやらを私に見せてみろ、うんうん ーションを守れ私の予想をはるかに超えた力を出すとはこれが人間が持つ正義の力か だがな結城お前は私に勝つことはできないなぜなら大丈夫兄ちゃんカイト俺は一体爆発の衝撃で気を失っていたピョコ みんなはジャンは直樹は翔さんはどうなったんだそれがどうしたんだよみんなにグラディオンに何かあったのかみんなあの爆発の影響で別のエリアへ吹き飛んでしまったみたいなの通信もつながらないわなんだってグラディオンはデータの損傷がひどくて まだ意識が戻らないの立ち上がることはない私の勝ちだ結城健人グラディオ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 まえてゆこう We're d i v 時の彼 いに敗れ倒れたグラディオンその影響でグラディオンの記憶が消滅していくエンジェの導きでグラディオンの記憶に触れた時デリトロスとの時空を超えた戦いの全てが明らかになる次回「電脳冒険記ウェブダイバー伝説の戦い100万年の時を超えて」にブラック